mga kapatid, uh, pakinggan natin itong uh, ah, payag ng isang abogado ni Madam Lene Robredo na disqualified daw si BBM para tumakbong pagkapangulo. Pero bago ang lahat, uh, magandang araw sa ating lahat. Ito naman po tayo sa George Sir Vlogs. Kung hindi pa kayo nakasubscribe mga kapatid dyan, pakisubscribe, pakisubscribe naman ang George Sir Vlogs. I-share, i-like, at saka mag-comment uh, tungkol sa video ito sa bandang ibaba para malaman natin kung anong sinasabi yung mga kaibigan natin dyan tungkol sa pahayag ng uh, abogado na ito. Salamat po ng marami. Eh, fake news na pwede siyang tumakbo dahil ah, sa katotohanan, siya po Aha. ay perpetually disqualified yung kanya pong pinakita ay BIR at hindi po RTC. So kung ako po ay I would give them benefit of the doubt. Hindi ko na po ako questioning kung tama po yung resibo or hmm. anything. Bigay na natin sa kanila. Pero okay. malinaw na hindi pa sila nagbabayad ng penalty sa paglabag sa batas. Eh hmm. fake news naman talaga yon na siya po hmm. eh kumbaga uh, nag-comply na. Hindi ho nag-comply sa totoo hmm. lang. Hindi pa uh, ho ah. nagko-comply. At sinasabi ko nga, kahit nag-comply, eh fake news na pwede siyang tumakbo dahil ah, sa katotohanan, siya po uh-huh. ay perpetually disqualified. Bakit nga ba nag-init ang ulo ng COMELEC dito sa abogado po ng petitioners, itong si Attorney Howard Calleja. Nako, pikon na pikon na ito ka-coffee. <laughs> Pikon na pikon na po ang COMELEC dito sa mga petitioners na ito. At ang napagbuntungan ka-coffee ngayon, itong si Attorney Howard Calleja. Ka-coffee, para sa mga hindi nakakakilala, dito kay Calleja, siya po yung abogado na kumakatawan po sa mga petitioners na gusto pong maipa-disqualify itong si Senator Bongbong Marcos at hindi makatakbo sa pagka-presidente. Para sa background ko coffee, ito po yung sabi ng COMELEC. Ito yung tweet ni Commissioner Rowena Guanzon. Christmas sungit ito. Lawyers, please shut up. The Marcos cases are pendente light or pendente lighty or under litigation ito ko coffee ongoing yung pagdinig. Attorney Calleja, stop it Itigil mo na daw yan, Attorney Calleja, nagmamakaawa na sa'yo. Si Commissioner Rowena Guanzon, itigil mo na yung ginagawa mo. Ano yung naging dahilan bakit nag-init ang COMELEC dito sa abogado na ito? Ang nakikita nating dahilan dito ka Coffee, no? Yung recent interview ni Calleja sa ABS-CBN kung saan po, nako, tinalakay na naman po yung kaso laban kay Senator Bongbong Marcos na alam naman po natin ongoing po yung pagdinig. Nakabinbin po dyan sa COMELEC. Ang sinasabi po ng COMELEC, once na under litigation, no, ongoing yung pagdinig sa kaso, dapat mag-refrain o iwasan po yung paglalahad ng mga impormasyon patungkol po sa merit ng kaso. Pero kakofi, itong si Calleja ay tuloy-tuloy, no, hindi mapigil ito. Sige pa rin, kwento ng kwento pa rin sa media. Ito po yung highlights ng ilang interview niya yung kanya pong pinakita ay BIR at hindi po RTC. So kung ako po, I, I would give them benefit of the doubt. Hindi ko na po ako questioning kung tama po yung resibo or hmm. anything. Bigay na natin sa kanila. Pero okay. malinaw na hindi pa sila nagbabayad ng penalty sa paglabag sa batas. Eh hmm. fake news naman talaga yon na siya po hmm. eh kumbaga uh, nag-comply na. Hindi ho nag-comply. Sa totoo hmm. lang. Hindi pa uh, ho ah. nagko-comply. At sinasabi ko nga, kahit nag-comply, eh fake news na pwede siyang tumakbo dahil ah, sa katotohanan, siya po uh-huh. ay perpetually disqualified. <laughs> Fake news daw, ka-coffee. Ano sa palagay ninyo? Ang sa atin dito ay kaya kayo na pagsasabihan ng COMELEC. Ano ang mali sa mga interviews na ito, ka-coffee? Actually kasi, ilang beses na pong inuulit yan ng COMELEC, no? Ilang beses na po sila nagpapaalala sa mga abogado po, ng mga petitioners at ganoon din po sa mga respondents na iwasan po yung pagpapa-interview sa media at iwasan po na i-discuss ang merit ng kaso. Pero hindi pa talaga nagpapapigil itong si Calleja. Tuloy-tuloy pa rin ka-coffee. Kaya yan ang resulta. Nasabihan ng shut up. Masakit yan ka kakofi. Ah. <laughs> Mapagsabihan ka ng commissioner ng Comelec na shut up eh fake news na pwede siyang tumakbo dahil ah, sa katotohanan siya po uh-huh. ay perpetually disqualified yung kanya pong pinakita ay BIR at hindi po RTC. So kung ako po, I, I would give them benefit of the doubt. Hindi ko na po ako questioning kung tama po yung resibo or hmm. anything. Bigay na natin sa kanila. Pero okay. malinaw na hindi pa sila nagbabayad ng penalty sa paglabag sa batas. Eh hmm. fake news naman talaga 'yon na siya po hmm. eh kumbaga uh, nag-comply na. Hindi ho nag-comply sa totoo hmm. lang. Hindi pa uh, ho ah. nagko-comply. At sinasabi ko nga, kahit nag-comply, eh fake news na pwede siyang tumakbo dahil ah, sa katotohanan, siya po uh-huh. ay perpetually disqualified. Bakit nga ba nag-init ang ulo ng COMELEC dito sa abogado po ng petitioners itong si Attorney Howard Calleja? Nako, pikon na pikon na ito ka coffee. Pikon na pikon na po ang COMELEC dito sa mga petitioners na ito. At ang napagbuntungan ka coffee ngayon itong si Attorney Howard Calleja. Ka coffee para sa mga hindi nakakakilala dito kay Calleja, siya po yung abogado na kumakatawan po sa mga petitioners na gusto pong maipa-disqualify itong si Senator Bongbong Marcos at hindi makatakbo sa pagka-presidente. Para sa background ko, Coffee, ito po yung sabi ng COMELEC. Ito yung tweet ni Commissioner Rowena Guanzon. Christmas sungit ito. Lawyers, please shut up. The Marcos cases are pendente light or pendente lighty or under litigation ito ko coffee ongoing yung pagdinig. Attorney Calleja, stop it Itigil mo na daw yan, Attorney Calleja, nagmamakaawa na sa'yo. Si Commissioner Rowena Guanzon, itigil mo na yung ginagawa mo. Ano yung naging dahilan bakit nag-init ang COMELEC dito sa abogado na ito? Ang nakikita nating dahilan dito ka Coffee, no? Yung recent interview ni Calleja sa ABS-CBN kung saan po, nako, tinalakay na naman po yung kaso laban kay Senator Bongbong Marcos na alam naman po natin ongoing po yung pagdinig. Nakabinbin po dyan sa COMELEC. Ang sinasabi po ng COMELEC, once na under litigation, no, ongoing yung pagdinig sa kaso, dapat mag-refrain o iwasan po yung paglalahad ng mga impormasyon patungkol po sa merit ng kaso. Pero kakofi, itong si Calieja ay tuloy-tuloy, no, hindi mapigil ito. Sige pa rin, kwento ng kwento pa rin sa media. Ito po yung highlights ng ilang interview niya yung kanya pong pinakita ay BIR at hindi po RTC. So kung ako po ay I would give them benefit of the doubt. Hindi ko na po ako questioning kung tama po yung resibo or hmm. anything. Bigay na natin sa kanila. Pero okay. malinaw na hindi pa sila nagbabayad ng penalty sa paglabag sa batas. Eh hmm. fake news naman talaga yon na siya po hmm. eh kumbaga uh, nag-comply na. Hindi ho nag-comply sa totoo hmm. lang. Hindi pa uh-huh. ho ah. nagko-comply. At sinasabi ko nga, kahit nag-comply, eh fake news na pwede siyang tumakbo dahil sa katotohanan, siya po uh-huh. ay perpetually disqualified. <laughs> Fake news daw ka coffee. Ano sa palagay ninyo? Ang sa atin dito ay kaya kayo na pagsasabihan ng Comelec. Ano ang mali sa mga interviews na ito ka coffee? Actually kasi ilang beses na pong inuulit yan ng Comelec, no? Ilang beses na po sila nagpapaalala sa mga abogado po, ng mga petitioners at ganoon din po sa mga respondents na iwasan po yung pagpapa-interview sa media at iwasan po na i-discuss ang merit ng kaso. Pero hindi pa talaga nagpapapigil itong si Calleja tuloy-tuloy pa rin ka-coffee. Kaya yan ang resulta, nasabihan ng shut up. Masakit yan ka-coffee. Ah. <laughs> Mapagsabihan ka ng commissioner ng Comelec na shut up. I-share, i-like, at saka mag-comment uh, tungkol sa video ito sa bandang ibaba para malaman natin kung anong sinasabi yung mga kaibigan natin dyan tungkol sa pahayag ng uh, abogado na ito. Salamat po ng marami.